Vai, desçam, desçam. Vocês caras que é vaqueiro. अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा ओ घटत का चाचा क्या हुआ बेटा मेरा टाइम आ गया मुझे ले गए चल कब्रिस्तान अपना टाइम आपके रिश्तेदार थे आपके दोस्त थे आपके पड़ोसी थे तो रो क्यों रहे भाई इतना बे कान है बे अबे अंधा है क्या अंधा किसे कह रही है बे साले चील की निगाह मेरी <laughs> no, no,